どうもはじめまして少年画本社の大野です、えー、漫画編集16年目です <laughs> 松本零士さんとかお仕事したあるんですか松本零士さんとかちなみに何の漫画ですかそれは39の配信とかそのうちでやるときにお手伝いさせてもらいましたやっぱりそれはいつ頃ですかそれでも年ぐらい前ですね最近ですねうちの会社でずっと39やって ちょうどこれですねこの漫画とタイトルは、えー、それではもうてと自転車のやつそうです自転車のやつ後ろそうですよ <laughs> あとこれですこの2つがとりあえず とデジタル配信のお仕事とあと版権映像にしたりとかアニメにしたりっていう仕事を全部やってますね何でもやってます <laughs> アニメプロデューサーアニメプロデューサーもやってます、はい画さんがいます漫画家さんって一日中ずっと絵を描いていくことが多いですね絵を描くのが好き好きな方が多いので の人刺激する仕事が編集者 <laughs> こんな面白い話がありましたよとかこんなものが流行ってますよって教えることもあればその漫画家さんがちょっと書きにくくなったりとか逃げたくなった時に逃げないように説得したりとか逃げた時に探しに行ったりとかあのやっぱ書いてるのが締め切りっていうのが必ず漫画の場合多いんであの、まあ、雑誌には締め切りがあるのでその締め切りに間に合うように ありとあらゆることをするのが編集の仕事です、売れっ子になれば人集めとかも必要になってくるんであの新人でいい子をその漫画家さんのとこに入れてあげアシスタントとして入れてあげたりする仕事も多いですね。もちろん いなくてもいい存在ではあるんですがいた方がより面白い漫画ができるっていうのが漫画編集の仕事ですありえないですねそれは絶対ありえないので、編集者がいろんな情報を集めてきて安藤さんが絵を描くって場合もありますしねなるほど、はい、いろんなあり方が 漫画編集者ってあのその漫画家さんのマネージャーになったりすることが多いんであのまあいろいろお金の話とか揉め事があったりする時必ず僕らネオシエーターになって解決したりとかしますね <laughs> これが一番僕でもあんまり言えないです <laughs> プライベートに タリア系の方とかってアメリカ人とかだったらいる人いる海外の人いたりとか確か聞いたことありますけどあまりイタリア本国っていうのは聞いたことないですねすごく期待をして世界中の人漫画家さんが日本に集まってくるっていう視点と日本の漫画家さんが世界に行くっていう視点が両方あって本当にグローバル化してるじゃないですか今回ニューヨークコミコンに僕行くことになっ はい、来月ので行く漫画家さんこの一緒に石黒さんだったりとか桂正和さんが一緒にいたりとか結構するんで、はい、どれだけやっぱり低くのバンドしてるかすごいレベルだと思うんですよね。思いますね特にあの日本の場合今アニメでもご当地アニメとか多いじゃないですか。 その地域その地域をのいいところを紹介してそこで何気ない聖書があるようなだからイタリアでもおそらくあると思うんですよナポリの下町の話とかフィレンツェの高級住宅街の話とか大学生って、あのローマの休日みたいな話をやっぱり日本人はすごい喜んで見るはずなんで見てみたいですねあとだからイタリア僕あと自転車の話見てみたいですねイタリアもイタリアで僕のイメージだとサッカーと自転車なんで。 ヒー出たんじゃないですか、はい、そうですあれ見たいですねそういう話をかける人が出てきたら日本でも絶対人気が出るはずですねメリットになると思います、ね、知識そのまま書いて書けますからね自分の経験をやっぱりかけることが漫画の一番の良さだと思い 時代の漫画がすごく流行ってるじゃないですか、テレマイもそうですしいろんなものがあの時代にやっぱりイタリアの方が書いてくれたらいいなと思うんですよね。はい、えっと、もうぜひあのそこで書かれた作品を全部拝見させていただいてそれに対していろいろ意見をさせていただければと思いますね。あの何ページでも構いませんので書いてくれたものに対して、まあ、意的な評価と 内容的な評価とあともう一つはあの日本で売れるにはどうすればいいかとか漫画家さんにもしなる気があればあのいろんな自分の持つ人脈を使ってあの自分の雑誌だけじゃなくていろんなのを紹介できればと思ってます。はい、あるしぜひそういう方が出てもらえるように自分らも意見とかその、はい、あの見たものに対して こうしたらいいんじゃないですかってアドバイスもできればと思ってますね。ライフイズビューティフル。あ、うん、メニニですよ。ライフイズビューティフルはもう泣きましたね。あれは素晴らしい。あれが多分僕らの持つイタリア人のすごいいいイメージというか、常に前向きで陽気で弱音を吐かずに人生を楽しむみたいなのがイタリア人のすごいイメージじゃない。 いいと思いますよねあのさっき料理漫画にも出てきてましたけどクッキングパパって漫画があってクッキングパパでイタリア人のキャラクターが1人いるんですよ彼がイタリアの料理をすごく紹介するんですけど彼はもう人生をね謳歌してるんですよこれが素晴らしいんですよねで娘に彼氏ができて困ってるとかそういうのもなんかなんだか年をね、漫画読む人口が何歳かにもよるんですけど日本の場合は、まあ、20代から70代まで読むんですよね キリアの方って今何歳ぐらいまでが漫画読むのかをによってだと思うんですよまあ漫画好きな本は絶対売れるでしょうけどこれが30代40代になれば多分人生の考えることも変わってくるじゃないですかその時に日本の漫画っていいものもあるしそれをイタリアの読者の読者というか漫画家さんも書くと面白いな った時にはいろいろな漫画を見せてくださいイタリアの今回もイタリア大好きで自分はローマ人の末裔だと思ってるんで是非 <laughs> いろいろな面白い漫画を見せていただければと思いますすごい可能性を感じてるんで今イタリアに感じて、まあ、文化の国ですからね是非 <laughs> いろいろできればと思います、